Э, ассалому алайкум пасчои колхозоботаве ина бачао заказ карда будем нархои велик ина скоростной аs детский велик игрушка ҳамаш ҳастай ку ҷиян и велик чанд шид 1600 тумон и металаш чихелия оҳания 1600 тумони иш чи 1500 сум скоростноио и ҳамаш 1500 алюмина иш чанд сумай 1800. Я бачу 1800 сомон и великолепно из Красной. Что за указ? Ищи. И да. Да, да. Да, да, сомон бачу, 2000 сомон вона великлар. Алюмина. И мечтаешь что надо? 1800 мешка. 1800 мешка. Ищи. Ищи, а ну нахуй. Он захар. И амаш 1000, амаш 1800. 1800 сомон. हज़ार पाँच सौ वेली का जो है यो राशिस की हाँ माचो वेली को राशिस का हज़ार आठ सात सौ ये माइदोश ची हज़ार पाँच सात सौ आइस दो ने वेली को आइस समझो Ина бачо великој ај само да електроскутерам да. Ине великој детски чанс ма јо. Јо байки. Байки. Азор десат сомоно. Ајсо чаншит ајс. Ајс азор ашт. 1800 сомон ина бачаҳо беларус а ина бачаҳо великои айс 1800 сомон буда беларус бо арзо мешава чанд қад арзо мешава 1650 сомона и электроскутера чӣ и самокатш самокат 3000 ё 4000 и 3000 и чанд қад мегардавад зарати 3 километр мегардавад 3 километр иш Сколько ты делаешь? Ишь, панджо километров. Панджо километров. Я А куда ты так джой? Тай куда? Так что. Я у него наш, да? И бат, чанка да промешала? Зарядаешь. Ну, до сада промешала. До сада промешала километров. Не, я был с камика, то что я А километр джой я могу зарядить. А джой зарядить мне тайра? Не, я думаю. Джой, а кнопка. А джой зарядить, да? Панджо километров. 4000 сомон. Инда бачо 4000 сомон 50 км мегарда. 2 соата пур мешава. 4500 сомон азизлар. Электроскутер 50 км юрада. Инда на воли у ишидаги нест. Инжа латта чи хол монда ага бачо. 100 пуйс инда. И арзон меша бо. Чанка мешава? Ки 4 сатта 4200. 4200. Замез бачо инда бозори Калхозобода тамоша кардан нархҳои великора ин адреси моро барои бозори баҳор инҷа самбурсахони акай юнуса ифараш велик фурӯшоа и велико дедс ки чандиан ёш ҳаштад сомо арзон мешава и ай куҷо велико новосибир намашо великои назназ будааст старосинро тамошо кунед Хулас 1800 сом, 2000 сом, 1500 сом. Чотки ошон. Ина бачо, великое тамоша кардем, саломат боше. Ина бачо, велик айс бидай бо. Иш чанс мака? 1000 сом. 1000 сом вони бозори Шамсуло. Рупарои ина раи Баниса мерай параш раи Баниса, у параш кургавой мерава вагзан ина бозор ака. Бозори Шамсуло. Калхозобод ҳазор сомона ҳазор сомӣ айсо хо бо спортивни детский ҳастай ҳазору сесадиа ҳазору сесад сомӣ байкеро ҳазору сесад сом ба калунош спортивни скоростноё скоростноё чанд сома ҳазору ҳафтсадиа бо арзон мешавад ҳазору ҳафтсади бо арзон мешавад расиске и металлаш алюмин оҳанш хеле ҳамаш алюмин арзон мешавад бача велики карашнои 1700 сум ту арзон мешавад майли ака саломат бошед великоро тамошо кардем гарм